चैनल आप सबका स्वागत बोलो कल की भगवान ऐसे हमारे कल की भगवान परम हैं दयालु हैं कृपालु हैं इन पर हम पाँच मिनट भी अगर भगवान की तरफ ध्यान दें मनन करें अच्छा मन भाव कर कर और अपने मन को शांत कर कर सरल सहज रूप से बन माना कहना बहुत कठिन है लेकिन हमें जो योनि मिली है तो मनुष्य बहुत समझदार होता है बुद्धि में तेज होता है इसलिए भगवान ने सबसे तेज बुद्धि मनुष्य के रूप में मनुष्य का चोला दिया है इस चोले को हम धर्मात्मा में धर्म में ग्रंथ पढ़कर अपने आद अंत का ध्यान कर कर अंत हो सकता है इसलिए हम वेदों में प्राणों में शास्त्रों में भगवान ने सब कुछ प्रमाणित लिख दिया है और हमारे कल की भगवान को पहचान है तलवार है हाथों में तलवार और घोड़े पर उनकी सवारी है तो हमारे विष्णु प्राणों में भी लिख दिया है और बताया है हाँ, कि ऐसे हो सकते हैं बोलो कल की भगवान